Dzień dobry. A to ty film kręcisz? No właśnie. Kręcisz już? Kręcę już cały czas. Znaków. Okay. GoPro jest naprawdę fina rząd. GoPro to jest... Dobra, dzisiaj prowadzimy akcję Stop Polonizacji Wietnamu, czy jakoś tak. Tylko nie bardzo nam wychodzi. Tak, spotkaliśmy się z dwiema sporymi grupami Polaków. Nie wiem ilu nas tam było. W każdym razie dużo. Okazuje się, że, że w niaciągu nie ma trójki Polaków, tylko bardziej ta liczba zbliżona jest do kilkunastu osób. No i cóż, powoli kończymy ten dzień i wracamy do siebie.